Ха, желает успеха, у тебя Макс Вехал, мой ник Уорхол. Тебя приветствует очередная серия на Metal TV. Сегодня будем рассматривать кассету в стиле авангард Black Death Metal. Вот, мой проект NGF God Disharmonia. Это где-то 90, начало 90-х, по-моему, 91 год, по-моему, да. Когда я сочинил. Так, это значит Мое издание кассеты от Макс Records. Вот осталось у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть копий еще. И вот я издал кассету в 2017 году на под лейбле Depressive Illusion Records Vibrio Chicle Records. Вот, сейчас мы поставим кассету на прослушивание. Ой когда ощутить шуршание пленочки, а? А, мафон этот у меня еще живой тут морит. Тут у меня сел на 5 дисков. 5 дисков могу слушать аудио, могу радио слушать. <clears throat> могу переписывать кассеты. Офигеть, блин, а? Киев. Какая классная штука. Еще и стерео. Стереоагрегат. Так, слушаем. Вот, значит, вот как, а, а, ну, в принципе, оформлял, оформление это мое, да, ну, это самое, это мне делал дизайнер один известный. Забыл его кликуху. Вот как решил, решил оформить я кассету. ряд вещей. Четыре, четыре вещи на одной стороне и одна такая Dark Ambient авангард такая на 29 минут аж. Помню это с Донбасса, на Донбассе на реке балдели от, от этой кассеты. И от реквиема тоже, кстати. В прошлом выпуске я ставил реквием, там они тоже говорят, что реквием классно. Кайф, кайф, кайф, кайфуется под планчик. <coughs> Курить планчик и слушать такую музыку. <laughs> ну, я Да, мне еще приглашали туда когда-то на интервью на радио. Не помню, какой город, блин, ну, что то было когда еще интернета не было как такового у нас. Ну вот, как выглядит оформление на, у меня на ТДК. Ну, у меня более простой вариант. Вот, копия 13. Ну, то есть такой вариант, да. Макс Рекордс. Лейбл. Логотип так выглядит. да можно сказать, матрица. Самый пер... Самая первая, так сказать, а, обложка на кассете. Это мой вариант, это если продам, так его продам, блин, ну, за 100 баксов. Donc le numéro 127 Поломка номер 14. Ну, это тема на 15 минут. Первая тема. Поэтому, конечно, полностью слушать мы и не будем. копия номер 15. То есть маленький тираж был у меня. Ну, остальные копии продались. То, были. <coughs> Там первая, вторая, третья, четвертая, там, что-то там. Штук 12 13, продал, наверное, не помню. Сейчас посмотрим. <coughs> вот. Рогожина ТДК 90 минут. Ну. Вот 11. А ну куда, получается 10 копий я продал. Yeah. Metal TV представляет видеообзор кассеты Angel God Disгармония Max Records and Depressivism Records. And Cybermax Digital Records. Подписывайся на мой канал, Metal TV выходит каждую среду, каждое воскресенье. Поддержи мой проект, подписывайся на мой канал. Желаю успеха тебе. Пока-пока.